waaw asalaamaaleykum sëñ Abdou maa ngi leen di siyaare di siyaare mboolem ñiy seetaan télévision bi Touba TV di am mbégte ci ñëw gi ngeen ñëw tey di gëstu mbirum sëriñ bi mbirum sëriñ bi nag xam naa ne dinañ ci wax waaye wax bi dana xaw a kii ndax doo xam fooy tàmbale ak fooy yem waaye nag dinañ ko jéem sëriñ saaliwu yërmandeem xam naa ni du neex a nattale waaye dañ ciy jéem a wax yàlla na yàlla yokk ay leeram yërmandeem dafa dem ba àgg ci nit foo xam ni li tax man la neexut a nattale mooy yërmande ci nit ñu ngi koy ab ab dayoom ñu ngi koy natt ci jigéen ju ju ju am doom xam nga yërmande nit ci dayoom bu kawee ñu ngi koy nattale ci ndey ak doom yërmande sëriñ bi nag cib dongo day dema dema dem ba fàtte loola sa way jur day mata mat ba fàtte loola sa way jur xam naa ni loolu moom moom dong la ko yàlla defal te it yow li may wax danga koo dund ndax dangaa nekkoon ca daara ja ma daan la fa fekk nga bokk ca donga ya ci lu yàgg a yàgg waaye sëriñ bi ci boppam ni muy doxe akub dongo day dema dema dem ba yow dalay fàttaloo sa way jur te yaakaar naa ni yërmande buñ ko dee natt foofu la mën a yem ndax kilif kilifa maanaam mi ngi yem ci doomi sëñ Tuubaa waaye moom doomi sëñ Tuubaa ji mu doonoon léeg-léeg sax da koy fàtte ci boppam ngir jaxasoo bi muy jaxasoog donga yi e, am na at yu yàgg daara yu jurul booba Dongo yi bareeguñu, man booba gone laa, ne ci daara ji. Waaye Sëriñ bi ci jamono yooyu, maanaam dongo yi da leen a tabaxal, moom mu dëkk ci néegi ñax. Lu bokk ci yërmaande ji moom laa lay wax nii. Bi mu séddalee daara yi, juróom-ñetti daara la ko def, daara ju ne fukki nit ak ñaar. Dafa tabax ñaari bâtiment yu jàkkaarloo, bâtiment bu ne ñeenti néeg. néeg bu ne mu def fa euh, juróom benn lal lal bu ne ñaari nit di ca tëdd néeg bu ne mu jox ko jëwrin mu dëkk ca ak waa daaraam te moom booba ci néegi ñax la dëkk soxna si nga xamee ni moom mooy moom mooy soxna si fi nekk di soxnaam moom it ci néegu ñax la ko dëkkal xam nga ni doon doomi sëñ Tuubaa ba noppi yor ay dongo tabaxal leen dëkk ci néegum ñax boo boo xoolee dayo boobu danga ciy daal di xam ci leneen la ca des lu ca baree baree bari gone yu ndaw yi nga xamee ni mënaluguñu dara seen bopp néegum ñax ba mu yoroon dafa tànn gone yi dëkk ak ñoom ci biir néegu ñax ba bu guddee gone yi ñooy jëkk a tëdd am na njoowaan gu ne ci biti fa lay toog di xaar gone yi nelaw mu doog a mën a jéggat ci seen biir doog a àgg ci lalam yërmandeem ci nit amul dayo xam nga ni ka def loola doon doomi sëñ Tuubaa ba noppi def loola leneen waxi noppi nga xam ne gone yooyu da leen a tànn dëkk ak ñoom ci biir néegu boppam bu guddee mu yorub torsam di xool seenub tëraay ku ci jekk di moom moo lay jekkalal boppam yërmandeem daal neexut a neexut a takk xam naa ni fi ñu koy misaale daal mooy ndey ak doom doom bu demee eh, maanaam nit bu demee ba lam doon yëg ci ndeyam mu di ko yëg ci keneen ku dul ndeyam xam nga ni kooka eh, ab dayam ka loolu it day loo xam ne xam naa ni dañuy jéem a xool nuñ koy waxee waaye nam nam koy defee day day day mata mata mat ba day jéggi dayoo kam koy séqal maanaam war maam ci nit ak fonk gum fonk nit ak rafetal goo xam ne da koy def ci diggam ak nit day dem ba day jéggi dayoo ca kooka dana dem sax ci nit ba àgg ci nit ki mu koy séqal ba yow sa bopp da ngay jàpp ne sax dara nga waaw te fekk booba moom moom mooy matale matale goo xam ni matale ga day weesu jëfi nit ak jëf ju mu mën di doon nag lu baree bari lu baree baree baree bari maanaam ci lu baree bari loo xam ni dana la yónni ci nit ay tiraanga yoo xam ne danaan la demal joxal ma ko diw demin wa sax dala ciy sax sawin woo xam ne yow da nga ciy jàng dox doxinu àdduna woo xam ne ndax euh, damay bañ a tudd tur ndax ci ay kilifa yu mag a mag da lay yónni ci kilifa ne la da ngay yëglu waaye bul ni rek ci man nga jóge daal di daal eh, daal di ñaaj àgg da ngay tàmbali ca ka ngay jëkk jot ci kër ga nga yëglu yëglu bu jëm suba tey nit ñi woo la nga doog a ñëw dox yónneen ba ci ci ay tegginam dinay def lu mel noonu am na koo xam ne dinaa la dinaa tudd turam ndax ndeysaan moom dafa am bis sëñ bi jox ma ab ab oto bu yéeme ni ma dama yot ma ko dama dama yotoon ma ko muy sëñ Modou Mbacke mu sëñ Abdou Khadir wallaay laa sim ba ma yëgloo Bi mu ma nee demal yëglu ba ma yëglu ba ba kii ndaw ndaw ndaw ndaw la ca këram moo daw dab ma ba ma ñëwee mu ni ma lu tax sëñ bi yónni la ci man ngay yëglu di dem ma ne ko mooma moom moo ma ko digale woon noonu mu ni cë sëñ Saaliw ay tegginam kenn xamul nu mu mel ba ku ko moytuwul sax man nga caa gaañu nga xam ni ba ma ba ma demee ba wan ko teraanga jën mu yónni moom daa wàññi ko ni ma danga maa jaawale waaye lii sëriñ bi joxuma ko nga xam ni jaral na ko euh, jóg ñëw euh, di siyaare sa ngir leerlu loolu ba mu sukkee ba jox la ko sëñ bi baat ba mu ko jëkk a wax da ko ne ah maa ko yónni de baatu maa ko yónni daal la ko wax waaw maanaam sëñ Saaliw moom tiraangaam ci nit ak tegginam ci nit aku doxalin yow mi muy yónni sax boo amee xalaat danga ci jëlewaat euh, beneen jàngatu àdduna boo xam ni euh, day jégg yi tey yi tey nit bokk na ci yi lay marqué bis xëy na yor nga oto di dawal mu wax la baat boo xam ne dalay wan ne weñ gii nga yor sax am naa ci xam-xam ci wàllu zahir waaw loolu it bari na bari na lool ndax am na ci benn boo xam ne sax damaa wax ak moom mm, maanaam xamub àddunaam ak ak xam lu ne lu ne la ca war da nga ciy dem ba yow da ngay yéemu amoon naa benn oto boo xam ne dafa lakkoon fin de classe mécanicien bi dépanné ko changé soin de classe bi ci biir semaine bi oto bi wàññi ko di lekk huile ci biir semaine bi nga xam ne matagul juróomi fan wala juróom benn fan nga xam ne dama maa ñimiwuma ko woon a wax ngir defar bi ñu jóge ba ma demee wax ko mu ni ma lu mën a am la ndax loolu yooyu ñuy wax chemin de classe day jamono ya ko mécanicien ba di soppi bu ci ubaalee fépp suuf moom mooy indi sababu oto bi lekk ibil nga xam ni man euh, loola moom ci moom laa ko xamee ndax man damaa muritu ba yiwi ku mu jàngaloo ma métier mi ma jàng ko nekk safóoram waaye taxul woon sama xam-xam àgg ci foofu mm-hmm. waaw ci loolu laa ko xamee waaw euh, wàllu loolu moom moom moom maanaam àgg na ci foo xam ni mm-hmm. mëne su si wax lépp sax ndax yow yow yow yow ca daara ja nga nekkoon mm-hmm. ma wax la leneen xam nga nekk nga ci daara ji gis may xàll ay yoon Eh, xàll yoonu njàppandal jëm njaarim yoonu coobee wa xàll naa fi aw yoon wu jógee eh, njàppandal ñëw ñëw Mbàkke mm-hmm. eh, xàll naa fi ruutu xel koom bii ngay gis mm-hmm. man la ko sëriñ bi liggéeyloo woon mm-hmm. eh, yoon wi génnee fii ci Touba dem jëm jëm ngaabu ba ci deux voies yi yëpp man la ko sëriñ bi doon liggéeyloo te yooyu moom moo ma ko jàngal ci wolof ci këyit njàngin woo xam ne wane gaawee mosuma koo gis yére ya ma yoonoon di di di ca liggéey loola lam ma doon jàngal ba mu demee ba mu mokk mu di ma tariloo ci la jënd yére yooyu indil ma ko ci la ma jëndal benn appareil topo ànd ak i sarñalam euh, ak ay rajoy Tokyo rajo yoo xam ni fi fi fi may teg sama appareil di def sama vision ak ña may waxal eh, vision bi day dem 4 kilomètres 5 kilomètres ci rajo rek ngay ngay mën a waxi nit eh, defal nii defal nii tegal foofu say eh, say xamtukaay yi nga xamee ni mooy mooy li ngay teg ngir machine bi bu ñëwee war a xàll yoon wi xam ni fii ak fii la maanaam loolu li ma ci jublu mooy xamuk àddunaam dafa dem a dem ba àgg ci jéggi na dayo waaw waaw xaar gi mu daa xaar yàlla it kenn fekk ko ci. mu mel ni oto boo xam ne na xëy na ni ma ko mën a waxee bu màgget la woon. waaw waaw waaw waaw ak donte daal xam ne ay poso mbaar ak waaw waaw ndax. Mhm. yooyu moom dafa bari lool sax. Mhm. ndax dem na ba àgg ci sëñ Abdou Lahat ci boppam moom moo ko tere woon ni ko. Mhm. projet yi mbaar yi mooy yéen wax camionnette mm-hmm. bu ci duggati sëñ Abdou Lahat ko tere woon mm-hmm. bis ba mu koy tere mm-hmm. booba alaaji Seex Kan bu dëkk njaareem di Baay Faal moo jëlee woon Allemagne oto bu yéeme benn Mercedes 450 S1 bu yéeme andil ko sëñ Abdou Lahad ne ko addiyee sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad ne ko addiyee sëñ Tuubaa nañ ma ko yotal sëñ Saaliw daal di yónni Baye Baara Njaay ne ko boo demee nga ni sëriñ bi oto boobu de addiyee sëñ Tuubaa la waaye oto barkeelu la waaye nag maa maa maa ngi la ciy tegal ni la poche mbaar yooyu nga daan dugg de nag ma dimbali ba bu mu amati puusey mbaar yooyu nag ba mu ciy ne moom lu ne jànkonteel na ko lu ne jànkonteel lu ne lu ne jànkonteel na ko daanañu foncé ci àll mu jëlub deram lal ci ker garab nga yendoo wàqi wala nga yendoo gas am na ci yoon woo xam ne sax boo jógee njàppandal jëm ndookaa ron ron garab ga mu yend woon kërug séeréer ya fa toll tabax nañ ko jàkk boo jógee Tuubaa jëm njurul def na ko fi keru garabu rat ga mu yendu woon nga xam ne dafa xëy yendu suba ba ngoon dara fekk ko fa nag oto bi foncé foncé bu doy waar te it euh, daanaka ñenn ñenn ñu ñu ñu ñu ñu ci ñu ci man lu bari nekkuñu fa te bu ci ne buñ ci jógee dangay ngay dégg muy waxu cant goo xam ni ndax bi mu koy mujj a def eh, daf maa wax ne ma luf bii ñu du xam moom la ñuy wax français eh, lii nurub gàllankoor de man dama cee sant yàlla ndax eh, def naa fi xeeti lawraat ak yeneen yu ma war yoo xam ne su ma àggoon ci kër ga duma ko fa man ndax sama digg ak yi tey yi tey nit ñi waaw yooyu moom gàllankoor yi waaw xam nga dafa loolu sancub xel kom la tollool booba àll bi tojugul ba leer yenn leer yi ñu indil ko ñeenti moto yoo xam ni dafa am xale yoo xam ne dañ leen a jàngal dawalin wi ba ñu mokkal ko nga xam ni ñoom diggante daara ak daara ñoom ñoom ñoom ñoo koy saytu ndax du caage ni saa su ne oto ma nga fa te moto fi mu mën a ñorox ci biir àll booba xel koom léeragul leer goo xam ni oto mën na fay doxee nu ne ñu indi fi ñeenti moto séddale ko jàngal ko ci xale yi ñoo ñooñu yor ko nga xam ne diggante yittey daara ak daara ak lu ñuy saytu ci ci diggante daara ak daara ñoom ñoo ko daan dox looloo taxoon ñu indil ko ah waaw yooyu nag xam nga rek nit bu dee def loo xam ne da koo bëgg ci xolam saa su ne day xool lu koy taaral ak lu koy benn produit la bu tuddoon ambiance station yi sax jaayatuñ ko léegi waaw ndax ambiance ñi ko xam dinañ ko xam ab produit la boo xam ni ambiance la tudd léegi moom kenn ah gisatuma ko fii bokk ci Afrique waaw moom dama ko daan def ci oto bi ngir di neexal xet geeg yooyu xam nga nit bu yoree loo xam ni cib xolam la ne diggante muy set ak muy xeeñ neex ak yooyu yëpp da yow xam nga ni mu demee yow waaw dama ko daan def fonk ko lool te waaw ndax lim lay lim lay jëkk a fàttali mooy yoon yu naqari ya nga daan dox dafa jeex jafe-jafe yi jeex euh, boo jógee foo bëgg a dem daal di dem ndax bu njëkk oto oto yooyu mu yoroon oto yu yamamaay la woon yoo xam ni du caagee ni comme ni ma la ko waxee foncier yi naan def ci àll bi di yendu ci àll jeex xam nga boo demee ba yu métti yooyu jeex leneen li ci topp mooy euh, pasirub 4 x boo xam ni euh, day am carbotage nga xam ne amul yoon wu neex amul yoon wu naqari saa boo duggee ay minutes yu néew nga dem fa ngay bëgg a dem xam nga boo fàttalikoo naqari ba ko jiitu woon lii dalay jural bànneex waaw xam naa ne loolu nag moom dana xaw a diis moom waaw loolu moom waaw loolu moom day xaw a diis lool ndax mm-hmm. waaw xam naa sëriñ bi daal moom léegi sëñ Gora 1982 mm-hmm. ba 2007 waaw bis bi nga xam napp nañ koo gis ci Zaïre mm-hmm. ñu ne tey jii sëriñ Gora moo war a jël jëmmi sëñ Tuubaa jëm daa àndal di dem fas ko yéene yóbbu nag ca këru dëgg ga lan yan jeexit la def ci yow waa jeexit yu doy waar nag yoo xam ni eh, doy na waar moom it xam naa ni métti lool nag métti lool ndax bëgguñu sax di xalaat lu ci bokk ndax eh, am na ci yu bari yoo xam ne sax da lay tàqaleeg sa sago ba eh, am na ci yoo xam ne sax nit ñi ñoo naan yaa def nangam yaa def waaye man man yàlla xam na ne am na ci lu bari loo xam fàttaliku ma ko sax wallaay la asim am na ci yu bari yoo xam ne moom moom moom moom daanaka xawuma koo fàttaliku sax mm-hmm. waaw mm-hmm. bis bu diis mm-hmm. waaw oto ba ba tey mi ngi yow danaa gis gars yi sax duñu sonn lool ngir ba cay jot waaw moom de moom de mi ngi fi waaye oh bis boobu diis na bis boobu moom doy na waar sax am na ci bari yoo xam ne nit ñee koy wax nii sax nga di ko kii waaye yow doo fàttaliku na mu demee woon dëgg-dëgg daal. Mhm. Mhm. Mhm. ndeysaan ñu ngi lay gërëm sëñ Gora. waaw sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla yokk ay leeram. sëriñ Saliou yal na yàlla yokk ay leeram. waaw xam naa ni eh, dayoom ci nit. dana dem a dem a dem ba àgg foo xam ni xam nga nit it li ma la wax rek mi ngi mel ni perantal bu ndeyam uuf maanaam ci ci lam daan yëg ak ak la mu xamoon su demee ba ñàkk bu gisatul lu ni mel daanaka rek la la des ci doxinu àddunaam ku ko muñulul danga ko xebet te fekk dara yóbbiwu ku lu la mu ñàkk waaw li mujj ci xolam te mu ñàkk ko loolu ak ko yóbbee waaye du doyadi du du leneen waaw dangay ngay dem a dem ba euh, daanaka sax li lay li lay safati daanaka waaw dara dara dut la sax waaw